السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتعلم كيفية آه، فتح آه، حساب Payoneer آه، عن طريق عن طريق هذا الموقع طبعا موقع Payoneer ومن خلاله تقدر تربح عن طريق الانترنت او تقدر آه، تحط بها حسابك او تروح لاي آه، يعني دول آه، الاجنبيه والدول المغربيه وتحط به حسابك وتقدر تسحب من نفس عمله ذاك المنطقه اللي انت بها آه، طبعا حساب آه، ال Payoneer يا حساب مجاني آه، تفتح بيه ووراها راح يجي لك ورا 30 او 40 يوم راح يجي لك ال post عن طريق البريد مال يعني بريد دائرة بريد وتستلمها طبعا وقبلا هما يقولوا لك هاي هو الموقع اروح على ساين اب ايرون خمسة وعشرين دولار طبعا آه، الموقع المفتاح آه، هنا احط الاسم الاول هنا الاسم الثاني مثلا احط اسم راح احط البريد الالكتروني وراء مرة الاخ راح احط البريد الالكتروني ياهو راح احط تاريخ ميلادي مثلا اروح على واصل وراها راح يعطيني معلومات الاتصال طبعا عنوان السكن مثلا يعني مثلا أقول فروش إيه، هنا المدينة راح أكتب المدينة خانقين وراح أكتب البريد البريد الرمز البريدي طبعا رمز بريدي مال خالقين ثلاثة اتنين صفر صفر سبعة إيه، راح أحط لك رابط رمز بريدي كل إيه، محافظات العراق راح احط آه، رقم تليفوني لازم احط رقم تليفوني مرة ما حطيت رقم تليفوني راح يجي لي يقول اكتب آه، ادخل كلمة مرور انت مثلا راح ادخل اي كلمة مرور سؤال توثيقي هاي السؤال اي شيء هذه مثلا لازم يصير بالعربي بالإنجليزي راح أقول واثق يقول لي على وشك الانتهاء راح آه، هنا يقول نوع المعرف راح أدخل مثلا رخصة قيادة أو جواز سفر أو هوية الوطنية آه، حسب آه، الشيء مثلا إذا أريد أطلع على رخصة القيادة راح أحط راح أحط مع رقم مال رخصة القيادة مثلا راح آه تاريخ الانتهاء وهنا مكان الإصدار تاريخ انتهاء مال الرخصة آه، أحددها وهنا راح أحدد آه، الدولة أنا بيا دولة طبعا إحنا بعراق وإذا ما حددت تاريخ الانتهاء مو مشكلة وراح تقول موافق ادخال على شحن البديل راح يجي لك بالبريد من تخلص تضغط على اتمام الطلب طبعا اني الرقم الرخصة او اللي كان آه، كيفي حاطته على مزيجة ما ينفتح لازم يكون شي حقيقي آه، من تحط شي حقيقي وراها آه، تقول وافق راح يجي لك رسالة على بريدك الإلكتروني يقول بعد 30 أو 40 يوم راح تصل إليك آه، الكارد وفعلا أنا وصلت لي آه، ال card عن طريق البريد آه، بعد 30 أو 40 يوم طبعا قبل موعدهم وصل لي ال card. ان شاء الله استفاديتوا منها راح احط لكم عنوان مال ال Payoneer وعنوان مال الرموز البريديه وان شاء الله تستفادون منها